komen worden met de twee. Eh, Ik ga eigenlijk juist nu er allemaal weer heen willen staan. Oh, oké. Okay. Thank you. Schrijf jullie de wijze van in hun paarden. Dit was jongens en staatsheren. Groot applaus voor de zorgmedewerkers. Nee, we gaan dat lekker niet doen. Yo!